Bienvenidos al capítulo 54 de Marihuana Televisión News, el programa de la cultura canábica. Este mes todos los medios nos han hablado de la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas, pero casi ninguno ha hablado de la otra vencedora en estas elecciones, la marihuana. Ha ganado la marihuana medicinal en cuatro estados y la marihuana lúdica, o mejor dicho, de uso personal adulto, en otros cuatro. Hay que decir que también ha ganado la pena de muerte, el sexo sin condón en el cine porno de California o el fin de la esclavitud en Colorado, por nombrar algunas de las 154 votaciones en 35 estados. Este mes estaremos en la segunda Biomenor Cannabis Cup, una copa entrañable en una de las islas más bonitas de Baleares. En Verde Medicina nos vamos a acercar a Josep Pamies, un activista de las plantas medicinales que también defiende la cannabis. En Informe Drogas volvemos a Chile, esta vez para presentaros un avance del futuro documental recultivando la historia del cáñamo chileno. Miguel nos va a mostrar tecnología avanzada de extracciones y en la barraca os voy a enseñar las mejores herramientas para la manicura. ¡Empezamos! El pasado 24 de noviembre, SOM El que cultivem, plataforma que agrupa a las federaciones catalanas, intervino a través de su representante, Patricia Miguet, en la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña. Allí defendió una regulación responsable en las últimas comparecencias de expertos antes de empezar el debate y la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios a la propuesta de ley para la regulación del cannabis. En Alicante siguen las reuniones entre miembros del Ayuntamiento y las asociaciones canábicas. En la última, la Concejalía de Urbanismo presentó un borrador para la regulación de los locales de las asociaciones. La sensación para estas es un tanto agridulce. Por un lado, reconocen el avance y el buen clima de diálogo, y por otro temen que esta regulación pueda ser insuficiente. ¿Y en Baleares? Estamos en Menorca, esta maravillosa isla balear donde Marihuana TV ha venido para mostraros lo que ha sido Biomenor Cannabis Cup, una copa donde el cultivo biológico es requisito indispensable para poder participar. Una apuesta por lo natural, el activismo, la música y, como no, la marihuana. profesores muy contentos, los chicos del club han ayudado mucho, me parece que la gente que ha venido de visita encantado. El viernes arrancamos con la cata profesional, la cata de, con la cata de hash y la cata de interior, que en el club un jurado que vino de Mallorca, que han venido de Barcelona, estuvieron cantando las variedades, había 16 muestras de interior y unas 13 o 14 de hash. Al día siguiente ya nos mm, vinimos todos para aquí, para tram donde hicimos la fiesta, consumos naturales, comida vegana, quesos de la isla. Bueno, nosotros lo que solemos hacer es un premio especial al mejor sabor, que la variedad que esté mejor valorada de todas, con más puntuación al sabor, le damos un premio especial. Y no teníamos idea de hacerlo del BHO, pero se ve que, porque aquí no tenemos mucha experiencia todavía con esto, pero se ve que la península tiene más auge y nos ha llegado algunas muestras y al final hicimos una cata especial ahí durante el evento, que la gente estuvo muy interesada, estuvieron mirando mucho ahí a ver qué, era esto del HO y las extracciones. La verdad es que el sitio es espectacular, cada día esta gente mm, demuestra el por qué son un referente de Menorca. Eh, vamos a hablar también aquí en referencia a la ponencia de estudio aprobada hace poquitas semanas en Baleares. Fue un día pues eh, bueno, muy positivo, pero sabemos todavía dónde nos estamos moviendo. Los tiempos parlamentarios y las iniciativas parlamentarias son lentas, suelen ser bastante complejas, por lo tanto vamos a esperar que todos los políticos estén a la altura. Eh, participen eh, ponentes de prestigio y de reconocimiento internacional para que así puedan ver que necesitamos sobre todo urgencia, urgencia en tratar a todas las personas que vienen demandando información sobre terapias de cannabis. Tenemos ya que empezar a ver que necesitamos más educación antes que más multas, antes de que se persigan a más cultivadores y se persiga sobre todo a una planta que en definitiva eh, todavía queda mucho por aprender de ella. Venimos un poco a dar información de reducción de riesgos en consumo de drogas y también traemos una lupa para poder ver si la marihuana de los usuarios tiene hongos y en qué estado está actualmente. Nosotros aquí les enseñamos un poco cómo funcionan, les enseñamos cómo tienen la planta, cómo tienen las glándulas y cómo tienen los tricomas y ellos ya luego pueden valorar sobre los efectos que les produce y lo que han estado viendo. Por norma general nos llegan usuarios que han cortado la marihuana con demasiada antelación, entonces intentamos explicarles el tiempo que deberían esperar, cómo deberían estar las glándulas para estar en un estado óptimo, básicamente unas cuantas medidas de reducción de riesgos en cuanto a la hora de consumir el cannabis. Dejamos Menorca y nos vamos a Lleida. En Verde Medicina este mes hemos visitado a Josep Pamies, activista y ecologista que sigue con su cruzada personal en favor del uso medicinal de la marihuana, aunque su lucha le está trayendo problemas con las autoridades. Él y toda su familia siguen defendiendo la planta y el derecho de los pacientes a cultivarla y a usarla de forma medicinal. Conozcamos su historia. Este es el río Segra, a su paso por la ciudad de Balaguer, en la provincia de Lleida. Sus aguas han impulsado en la comarca una agricultura próspera, de la que se han beneficiado miles de pequeños agricultores. Uno de ellos es Josep Pamies. Pero Josep no es productor de frutas, verduras o cereales. Josep produce y suministra plantas medicinales. Sus invernaderos albergan más de 150 variedades diferentes y son posiblemente el mayor catálogo botánico vivencial de este tipo de plantas. Las plantas para mí son el primer eslabón, el más sencillo que la gente entiende o recupera ese conocimiento de, de años y generaciones anteriores y es muy fácil, pero bueno, para recuperar la salud no solo hace falta plantas, también hace falta cambios en tu vida diaria a nivel de alimentación, emocional, eh, pero claro, para mucha gente es difícil. En cambio, una planta ya es el principio de, encontrar mejoría y entonces tienes tiempo para introducirlo en otros campos para encontrar la sanación definitiva. En el reino vegetal está todo. Nuestro alimento, nuestra salud, nuestros tratamientos para los bichos que a veces se desorbitan, Cientos de personas afectadas por dolencias de todo tipo visitan la finca Pamies Vitae con la intención de iniciar un tratamiento alternativo o complementario a la medicina convencional, buscando el asesoramiento terapéutico de Josep y de su sobrino Aleix. Son las personas que se acercan a Dulce Revolución, ya son personas que han hecho aquel clic, tengo que hacer algo, ¿no? Bueno, pues ese algo es acercarse a ver unos locos que, que predican algo y cuando se dan cuenta que no somos locos, que somos normales como ellos, que hemos hecho cambios antes que ellos, ellos empiezan a hacer cambios también. Activista autodidacta y emprendedor, Josep Pamias lleva toda una vida dedicada a compartir con quienes le visitan los mejores consejos para tratar sus enfermedades. Para él todas las plantas son importantes, pero hay una de polémica y muy especial, la cannabisativa o marihuana. Mi mujer misma para poder regular la, presión ocular se ha tomado marihuana. Mi suegra, que es inválida de artrosis, pues también dándose cada día aceites y tomando gotitas, pues también. Ya le haré fregas, le haré fregas con, con una, cosa y ya verá cómo se le pasa. Y chiqueta, la primera vez se me pasó, se me pasó... ¿Qué era, María? Marihuana. ¿eh? <laughs> y podemos utilizar cualquier marihuana procuramos que sean marihuanas de equilibrio, THC, CBD, ¿eh? para poder dar a todo el mundo, ya no abuelos y niños y bebés. Es que es una planta mágica, la marihuana. Y claro que sí, va a tener futuro, no va a tener. Normalmente cuando estas plantas... La Asociación Dulce Revolución de las Plantas Medicinales tiene como principal objetivo concienciar a la sociedad para que adopte una alimentación sana, equilibrada y ecológica como medida de prevención de enfermedades y crear interés por las terapias naturales de bajo coste que se encuentran en la sabiduría popular y ancestral. En Dulce Revolución, el interés, como se sabe en las asociaciones, es intentar dar el máximo posible conocimientos, entonces se decidió hacer estas visitas guiadas durante el sábado de la mañana. A las 10 de la mañana, en este espacio de vivero, la gente de Dulce Revolución explica todas las plantas, cómo se cultivan. Luego a las 12 hay la charla, donde se intenta compartir un poquito la filosofía y sobre todo compartir experiencias y testimonios. Medicamentos que matan y crimen organizado. A través de charlas de intercambio de pues, conocimientos, los visitantes hacen sus consultas intentando resolver sus dudas sobre qué planta es la más adecuada para su dolencia o enfermedad. Para el dolor de cervicales y de espalda. Dolor de cervicales y dolor de espalda. De las últimas 325 consultas, que eran aproximadamente unos 4 o 5 meses, el 80% eran de cáncer. No solo para el dolor o los efectos secundarios de la quimio, la marihuana estimula la angiogénesis, estimula la apoptosis, es el mejor antiinflamatorio. muchas sesiones de quimio aplican la con cortisona, así evitamos la inflamación. La marihuana es una antiinflamatoria. Puede ser muy interesante. Nosotros no vamos nadie a decirle, eh, ven, que yo te predico eh, el bien, ¿no? Hay muchas religiones muchas dietas que van y te invaden, que lo mío es lo mejor, no, no, nosotros estamos mm, compartiendo conocimiento aquel que, que se acerca voluntariamente a nosotros. Además de plantas, en la agrobutiga los visitantes pueden adquirir libros especializados y un gran número de productos ecológicos certificados, con la excepción de una sola cosa. La planta sí no es legal lo que sí que te podemos proporcionar es la semilla, ¿de acuerdo? Entonces aquí te viene explicado cómo puedes preparar tú mismo en tu casa el aceite de cannabis, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos experiencias con epilepsias terribles, con tumores cerebrales incluso en niños, en esclerosis múltiples, en Parkinson, en, problemas de artrosis, en artritis, eh. esas enfermedades tan duras, ¿no? cánceres también de páncreas, que es una gran ayuda para cáncer de páncreas, de pulmón. Y claro, ¿cómo hemos llegado a eso? Gracias a grandes investigadores como Manuel Guzmán y todo su equipo, de que han llegado a esas conclusiones. Y nosotros hacemos la investigación clínica, que no le permiten hacer a Manuel Guzmán, porque no es médico y ningún médico puede hacer investigaciones en humanos con marihuana. Nosotros nos hemos aventurado incluso a recetar marihuana a niños, bebés de meses, que se están muriendo de un tumor cerebral. Y ves que el niño comienza a alegrar su vida, comienza a caminar. Bueno, a partir de aquí cambió mi visión sobre la marihuana y cuando me arriesgué a cultivarla. Los beneficios de la cannabis para la salud van más allá de lo fisiológico. Pau Pamies, el hijo mayor de Joseph, ve en esta planta una valiosa herramienta para mejorar la espiritualidad y la vida interior. El cannabis es muy bueno para la gente que está muy verde, a nivel emocional, a nivel espiritual. Es una planta que te abre a la verdad, que por la vida cotidiana pues la gente va muy encerrada. Entonces el cannabis, eh, dado a una forma medicinal, te va abriendo un poquito. <clears throat> y luego está la parte medicinal que todas las culturas indígenas han, trabajado para, conocerse y para conocer la verdad de, la Tierra, del universo. Los beneficios de la marihuana para la salud son evidentes, igual que la miopía de las autoridades, que se dedican a poner trabas en la labor terapéutica desarrollada por Josep y la Dulce Revolución. Entraron en aquel invernadero que hay allí, lleno de marihuana, mozos y otras personas, y los mozos se acojonaron de ver eh, que otra gente veía, que ellos veían que había marihuana y se vieron obligados a denunciar. Sabían que cultivamos marihuana, nunca nos hemos escondido, incluso ellos han venido muchas veces a buscarla para sus familiares, pero bueno, el año que viene voy a seguir plantando, ¿sabes? Y seguramente una hectárea de cáñamo y algunas marihuanas. Quiero reincidir en esos temas, o sea que quiero ir a la cárcel si hace falta para demostrar que es una imbecilidad lo que está pasando. A pesar de las dificultades, nada parece que pueda parar a Josep y a su familia en su compromiso con los pacientes que usan terapéuticamente la marihuana. Más que nada como un estímulo hacia las personas para que se espabilen, que sean ellos, que se cultiven sus plantas. Es que yo no tengo ninguna enfermedad, pues cultiva una y, y ofrécela a la Dulce Revolución para cuando haya una persona en urgencia que le podamos dirigirte a ti, para que tú se la des, se la regales. Haz un bien también para la sociedad y así empezamos a tener cientos de personas que están cultivando marihuanas, no para ellos, sino para los demás, sin vendérsela, ofreciéndosela. Josep defiende el autocultivo de plantas medicinales frente a la amenaza de las farmacéuticas y recalca la importancia de hacer un cultivo ecológico basado en sustancias orgánicas y libre de químicos. Pero claro, si tú puedes coger, escoge ecológica, no te metas ningún veneno dentro, <laughs> ya con la propia infusión. Bastante tenemos que tomar lechugas y tomates con venenos de Bayer y Monsanto y Novartis. Como mínimo la medicina en plantas que sea ecológica. Porque como mínimo el ser humano, si está enfermo por culpa de, de la cantidad de porquería que ha tomado, que tome hierbas medicinales ecológicas. Giuseppe y todo su equipo se han ganado el respeto de las miles de personas que gracias a la marihuana y a otras plantas medicinales han conseguido curarse de sus dolencias y dejar atrás la sobremedicalización. protocolo es como cualquier otro medicamento. Primero hay que hacer una visita médica, entender que está indicado el cannabis, entender que no tiene ninguna contraindicación, porque el cannabis pues, tiene contraindicaciones, como cualquier medicamento, con las arritmias cardíacas no tratadas, no así las tratadas, que esto ya no es una contraindicación. El hipertiroidismo sería también una contraindicación pues las enfermedades mentales graves también son una contraindicación, en principio, aunque cada caso es cada caso, e incluso hay pacientes con esquizofrenia que están tomando cannabis bajo supervisión psiquiátrica y les funciona. Y después está el tema de las contraindicaciones por otros medicamentos que se pueden estar tomando, porque evidentemente los medicamentos interactúan y pues pueden realizar reacciones cruzadas indeseables. Entonces, en este sentido es muy importante tener una historial de los medicamentos que está tomando la persona y ver que no hay incompatibilidades. Si no hay incompatibilidades médicas eh, desde el punto de vista de patología ni farmacéuticas, pues entonces el cannabis es un medicamento a probar seguro. organizado por la Fundación ICERS, tendrá lugar en Barcelona el primer encuentro CanAMED, encaminado a crear un espacio de encuentro centrado de las personas que usan el cannabis terapéuticamente. El encuentro se celebrará en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona los próximos 16 y 17 de diciembre y requiere de registro previo. Según un estudio dirigido por el investigador Guillermo Velasco del Departamento de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, el THC es efectivo en la muerte de células tumorales gracias al mecanismo de reciclaje celular o autofagia. Este proceso es el mismo que le ha valido a Yoshinori Oshumi el Premio Nobel de Medicina 2016 la Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado, sin votos en contra, la ley que permite la dosificación de aceite de cannabis a aquellos pacientes que se inscriban en un registro estatal. De momento se importará, aunque en el futuro lo producirá el propio Estado. El gobierno mexicano ha otorgado 125 permisos para usar cannabis con fines medicinales a pacientes a los que la marihuana sirve de paliativo o como adyuvante en otros tratamientos. Por su parte, la Corte Suprema de México dictaminó con cuatro votos a favor y uno en contra que el consumo de cannabis es un derecho humano básico e invita al legislador a cambiar la normativa. Yo tengo cáncer con metástasis por eso me han jubilado. Yo autocultivo, porque mucho tiempo he estado comprando en la calle y no sabes lo que te dan, te engañan y desde que cultivo pues soy feliz. Me ayuda en todos los sentidos. Me ha dado estabilidad a mi vida cultivar. Recuerda, si quieres compartir tu experiencia y darnos tu testimonio, simplemente tienes que escribirnos a verdemedicinatv.gmail.com, visitar nuestra página y seguirnos en redes sociales. Ahora, Miguel en Extracciones. En el programa anterior iniciamos el ciclo de las extracciones con solventes mediante el gas butano, donde hicimos especial hincapié en las medidas de seguridad a adoptar. Hoy analizaremos las extracciones con butano, pero con sistemas de circuito cerrado. Bienvenidos a otro programa más de extracciones, la sección que sublima tu mente. La popularidad de las extracciones con gas ha conllevado la evolución de estas técnicas en pro de una mayor seguridad y productividad. Con las nuevas columnas manuales de GemTool se consigue aumentar el rendimiento pero reduciendo el consumo de gas. La extracción con máquinas de circuito cerrado mejoran considerablemente la seguridad al no expulsar gas al exterior, además de permitir el reciclado del gas butano para futuras extracciones, con el correspondiente ahorro para los bolsillos que ello conlleva. Debido al elevado riesgo que supone trabajar con este tipo de solventes que son altamente inflamables, es recomendable no realizar este tipo de extracciones sin supervisión profesional y sin tomar las medidas de seguridad necesarias. Este tipo de maquinarias aprovechan el comportamiento de los gases con las variaciones de temperatura. Al aplicarles frío, se contraen, mientras que con el calor se expanden, con la ayuda de una bomba de vacío se fuerza a que el gas pase del recipiente A al B arrastrando los cannabinoides y luego vuelta de nuevo al recipiente A para poder reutilizarlo en un futuro sin pérdidas apreciables. Antes de comenzar la extracción hay que proceder a la desinfección con alcohol del equipo, así como a la lubricación de las juntas de goma con vaselina para un buen acoplamiento de todas las piezas. Es importante asegurarse de que todas las piezas están correctamente encajadas y bien apretadas. Una vez realizada la puesta a punto, se comprueba con un detector de gases que no hay escapes y ya se puede comenzar con la extracción. En esta ocasión utilizaremos como variedad a una vieja conocida de esta casa. Nos referimos a la sabrosa marmalade de nuestros buenos amigos de Delicious la Mermelade de Delicious Seeds es el resultado de un cruce entre una crítica al Bilbo con una gran sativa como es Lavander. Hablamos de una variedad que presenta un rápido y vigoroso desarrollo al tiempo que produce grandes cogollos repletos de tricomas glandulares. De cualidades organolépticas muy equilibradas, con un aroma muy penetrante e intenso en el tiempo marinado con un dulce sabor a uva moscatel que deja cierto retrogusto avainillado en el paladar. Y ahora procedamos a ver cómo se realiza una extracción con sistema de circuito cerrado. En primer lugar se añade un poco de agua al tanque para evitar que la extracción se adhiera a las paredes. Se introduce la materia vegetal en la parte interior de la columna previamente congelada a 30 minutos. A continuación se llena con hielo seco la columna exterior hasta conseguir la temperatura adecuada, menos 35 grados, una vez todo esté montado y comprobado, procederemos al purgado del sistema. Haremos inundar la columna de gas durante unos minutos. Colocamos el depósito A en un barreño con agua caliente y conectamos la bomba, cuya presión se debe comprobar hasta que finalice el proceso, que puede tardar alrededor de 15 minutos. Finalizada la gasificación del depósito A, se procede a colocar el depósito B en otro cubo con hielo para bajar la temperatura de nuevo con la intención de recuperar el gas al punto inicial. Una vez terminado todo el proceso, que puede oscilar entre 30 minutos y una hora, se abre el tanque de recogida y se retira la extracción con la ayuda de una espátula. Una vez finalizado el proceso, se coloca la extracción sobre papel vegetal y se introduce en el horno de vacío, realizando así un pulgado mucho más profesional y seguro. Y ahora a degustar este manjar de marmalade, pero siempre con moderación. No os olvidéis que los excesos pueden salirnos caros. En próximos programas más. Y recordad, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos. Estamos preparando una nueva sección de cultivo con Miguel. En ellas podréis hacer vuestras consultas y nuestro experto os las contestará. Si queréis que os resuelva vuestras dudas, escribidme a info.marihuanatelevisión.tv. Como os decía, en las elecciones americanas también ha ganado la marihuana. Se han aprobado iniciativas para la regulación del cannabis medicinal en estados como Arkansas o Dakota del Norte, aquí con más del 60% de los votos. En Florida, a los pacientes se les permitirá tener hasta 3 onzas, unos 85 gramos de marihuana medicinal, aunque el consumo público o conducir con THC en la sangre seguirán siendo ilegales. En Montana, aunque ya tenían una ley del cannabis médico, ahora será menos restrictiva. En otros estados el cannabis recreativo también será accesible para los norteamericanos mayores de 21 años de forma legal. En Massachusetts se podrá poseer hasta una onza en público y 10 en casa, 283 gramos. Se podrá cultivar 6 plantas por persona, hasta 12 en un hogar. En Maine, a partir de ahora, la producción y venta de marihuana saldrá del mercado negro para generar ingresos en nuevos impuestos para la comunidad. En Nevada se podrá poseer una onza y tener seis plantas. Y también se regula su sistema de dispensarios, al igual que en California, donde por otro lado se reducen las penas para ciertos delitos relacionados con el cannabis. Por ejemplo, tener de 7 a 15 plantas se considerará un delito menor en vez de grave. Y además con efecto retroactivo, o sea que cientos de presos actuales pueden ser puestos en libertad. Y para finalizar este recorrido, decir que en Arizona fue rechazado el uso lúdico y en Denver, Colorado, donde como recordaréis, el cannabis recreativo ya era legal, ahora se podrá consumir en espacios públicos como bares o discotecas. Algún día Donald Trump ya no estará, pero la marihuana continuará. Ahora vamos a Chile. Os tenemos una sorpresa preparada. Se trata del avance del futuro documental Recultivando la historia del cáñamo chileno, con el apoyo del Gen Museum de Barcelona y Ámsterdam y la colaboración de Mike Bifari, Gastón Durana, Nelson Rivas y Belén Riveros, entre muchos otros. Señoras y señores, con todos ustedes, todos los valles centrales de Chile, el cultivo principal de todo, todo esto era cáñamo hace 50 años atrás. Y ahora son viñedos, la mayoría son cultivos de uva para hacer vino, es famoso el vino chileno en todo el mundo. El cáñamo en Aconcagua. Antiguamente se llamaba San Felipe del Real, es una ciudad colonial de, la zona centro de Chile, eh, basada especialmente en lo que es eh, contacto agrícola. La relación con el cáñamo, que es la planta, cuyo nombre científico es cannabis sativa, es desde niño. Es lo que yo viví en mi niñez, lo que vi. Ahí están los porceros llenos de cáñamo. Y nadie decía nada, pues nadie. Hectárea inmensa, por decir, dos, tres, cuatro kilómetros que había que andar por entre medio de las plantaciones. Entonces nosotros las hacíamos para el lado, jugábamos, eh, los creíamos talzán. Yo llegué el año 1945 trabajando ahí en la fábrica de los Andes, San Felipe, eh, en la producción de cáñamo. Yo entré a trabajar a la fábrica de cáñamo, pero antes se llamaba Dan Campos. Me crié en el Valle de la Concagua y muy interesantemente con el activismo resignifiqué lo que, lo que significaba el valle y su cultura cañamera. Lo poco que conocemos de esa historia es la que nos han contado nuestros papás y nuestros abuelos que siempre han vivido en esta tierra. Nací en este valle, cuna del cáñamo latinoamericano. Mi padre con su hermano visitaban esta zona continuamente, que está alrededor de 100 kilómetros desde Valparaíso, venían en una camioneta, porque se llevaban los cogollos. Y había una industria sobre la fibra del cáñamo que le daba trabajo a mucha gente. Y se los llevaban a Viña del Mar y aquí los, los comercializaban pero por medio de trueque. Ellos traían ropa. Mi padre era mm, un agricultor que mm, eh, plantaba cáñamo y culminaba todo el proceso para entregar la fibra. Y mira, mujeres trabajando. ¿ya? Que se piensa que ahora estamos trabajando las mujeres, no, las mujeres siempre trabajamos. Entonces, pero obrera, obrera. Se ocupaba en todo, el cáñamo se ocupaba en todo lo que usted se puede imaginar que tiene que amarrarse. Esto tuvo un boom, por decirle yo. No hay otro sitio en donde haya surgido un cultivo más extenso e intensivo que el que tuvo lugar acá y se acabó porque comenzó la dictadura. De poder, esto no, tenía arreglo. No tenía arreglo porque era antieconómico. A la marihuana, porque ya no se hablaba de cáñamo, se separó así de una forma tan grande que ya no se hablaba de la planta, se hablaba de, de la hierba. La ilegalización del cáñamo industrial viene de rebote. O sea, aquí se ilegalizó el consumo de cannabis ahora no, pues ahora ya pillan con cáñamo, se ha guardado. Como el año 50 principió a llegar aquí a Chile eh, el plástico. Entonces el plástico mató el cáñamo. Y empezó a llegar la demanda por el cordel sintético. El invento del, nylon, las la fibra sintética, porque si del cáñamo se hacía la soga, se hacía la mezclilla, se hacían los sacos, un saco duraba puta, 15, 20, veces para envasar papa, morocho, trigo. Ahora usted compra un saquito plástico, dura una sola vez. ¿Qué hace el tipo? La bota a la calle. El mismo ser humano echando a perder todo. Está todo como descontrolado. Yo creo que por los parrones, tanto alambre acero, tiene que influir en algo. Arrancan árboles cómo se celebraba en París la cumbre del medio ambiente. Yo decía en algún minuto, esta gente que recién se empieza a preocupar de lo que acontece en nuestro planeta, tendrá que admitir el gravísimo error que cometió poniendo en la condición que tiene al cáñamo. La posibilidad que puede generar la marihuana en la salud de las, personas a nivel macro. Hoy día las personas viven en un nivel de estrés y en un nivel de poca conexión con el entorno que está provocando que la sociedad esté cada día más enferma. Recultivando la historia que tiene nuestro país con el cáñamo y con el cannabis sativa, Chile sería un mejor país en muchos sentidos. Sería mucho más ecológico, sería mucho más amigable consigo mismo y con el ambiente. Descubriendo las cosas positivas que contiene esa planta, yo lo veo rescatable. Desearía que que la gente aprendiera eh, el valor de la naturaleza. Y si la marihuana es como la puerta de entrada a todo eso, me parece que, es muy bueno porque de esa forma podemos aprender a vivir en, sintonía con el mundo que, nos rodea, con nuestra naturaleza, que ni siquiera es nuestro medio ambiente, porque no, es un medio, es, es la naturaleza, es como nuestro hogar. Hola chicos, hoy vuelve a ser un día muy muy feliz para mí y el segundo día más esperado del cultivo, la cosecha. Por supuesto, el más esperado es la cata. En esta ocasión, como ya sabéis, he cultivado esquejes de Critical Bilbo, Matanuska, Somango y White Widow. De ahí la uniformidad y estabilidad. Voy a cosechar un poquitín antes de lo que debería, pero es que el verano está llamando a la puerta con su calor y empiezo a tener temperaturas demasiado altas que no consigo reducir. Normalmente enciendo por la noche para evitar que el calor del día se sume al de la lámpara, pero ha llegado el punto que incluso por la noche hace mucho calor y no me puedo permitir el gasto de un aire acondicionado para un cultivo de autoconsumo como el mío. Siempre lo decimos, pero lo repetimos por lo importante que es. El momento de la cosecha es uno de los momentos en que más huelen las plantas, ya que al cortarlas y manipularlas rompemos tricomas y sueltan todo su aroma, al que curiosamente nuestra nariz se acostumbra rápido y puede parecer que huele poco, pero no es así puede estar oliendo desde el portal sin darnos cuenta. A nosotros nos encanta ese olor, pero no a todo el mundo tiene por qué gustarle. Por lo tanto, simplemente por respeto y por seguridad, tenemos que evitar molestar a los vecinos con olores indeseados. Para ello, hago la manicura lo más cerca posible del armario y mantengo el extractor encendido con su filtro para que todo el olor pase por él y lo elimine. Vamos a ponernos manos a la obra. Para cada trabajo es muy conveniente tener la herramienta adecuada y como veis tengo varias tijeras para cada trabajo en particular. Me han dejado unas tenazas para poder cortar los troncos gordos. En otras ocasiones he usado unas tijeras normales o cuchillos y conseguí con mucho esfuerzo más bien desgarrar la planta que cortarla. Así que ahora me resulta mucho más fácil cortar los troncos gruesos. Las tijeras Bad Clean las uso para la manicura en general. Las tenéis de punta recta o de punta curva, ambas con su muelle para ayudar a que se abran solas, sin esfuerzo. Con ellas hago el 80% del trabajo. Quito las hojas grandes, así como las cercanas al cogollo. Las tijeras de punta fina negra se han convertido en una de mis favoritas, ya que me valen para hacer manicura, pequeñas podas, etc. Algunos cultivadores comentan que las utilizan para el mantenimiento de las madres y que no querrían otras. Con ellas hago el trabajo más fino y al detalle, quitando los peciolos y las hojas de dentro del cogollo para dejarlo perfecto. Me han dicho en la barraca que en la manicura hay varias filosofías, por llamarlas de alguna manera. Por un lado, la manicura que se hace pensando en la conservación a largo plazo. Los cultivadores que la practican no retiran más que las hojas grandes, dejando las hojas pequeñas que rodean el cogollo para que lo cubran y protejan la resina de los roces, evitando también que les llegue la luz y el polvo. Por supuesto, las hojas se retirarán a la hora de fumarla y según dicen es uno de los métodos más recomendables si se trata de cosechas anuales que se guardan en grandes cantidades y que acabarán rozándose mucho entre ellas. También en sativas que tienen cogollos delgados más aireados y hojas finas, pero no tanto en índicas, con cogollos y hojas densas ya que puede retrasarse el secado más de lo deseable y producirse un ataque de hongos. Por otra parte, pensando sobre todo en comodidad, encontramos la manicura que llamamos clásica, que se reduce a cortar las hojas a ras del cogollo. Esta es la más común y fácil ya que casi cualquier tijera vale para este fin y la tarea se simplifica en cuanto a tiempo empleado. Y por último, pensando en acelerar el secado y mejorar la presencia estética, está la poda que llaman a la holandesa o al detalle. Se conoce como holandesa porque era practicada por los coffee shops para que la hierba secase rápido al no tener hojas, pudiendo sacarla al mercado más rápido y con mejor aspecto. Luego se aprovechan los restos de manicura para hacer hachís. Hoy en día con las manicuradoras mecánicas eso ha cambiado ya que éstas no pueden meterse en el interior del cogollo, por lo que el resultado no es tan limpio, pero el ahorro de tiempo les compensa. Pues ya veis, yo me he dejado algunas plantas con las distintas manicuras para ver cuál me acaba gustando más. Siempre es divertido probar cosas. En esta ocasión, en vez de colgar las plantas boca abajo, me he hecho con una malla de secado que puedo colgar en mi armario e ir dejando en cada estante mis cogollos sin los troncos y ramas, separadas por variedades. Como veis, estas mallas son de tejido perforado para permitir la perfecta ventilación y diseñadas para aprovechar al máximo el espacio. Ahora solo me queda dejar el extractor encendido, esperar y vigilar que estén frescas, a oscuras y que la humedad no suba del 50-60% y dentro de 10-15 días podré empezar a probar estas nuevas variedades. En próximo capítulo os enseñaré mi nueva adquisición, unos botes herméticos para poder conservar correctamente mis cogollos. Clara, nuestra periodista, está en Colombia. Ha ido a cubrir la primera Expo Mediwid un evento histórico para Colombia y para el mundo. En el próximo programa veremos el reportaje, ¡qué ganas de verlo! Y recordad que Expo WIT Chile se celebra del 2 al 4 de diciembre y Expo Cannabis Uruguay siembra del 10 al 12 de diciembre. El 10 de diciembre también tendremos en Lazarote la Copa Volcana. No os lo perdáis. Este mes te invitamos a visitar www.marihuanatelevisión.tv, donde podrás encontrar contenidos exclusivos que solo se pueden ver en nuestra web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 Yabba Yeah, it's a celebration.